uh, support dan resistance macam mana cara nak marking support cara macam mana nak marking uh, resistance and then kita dah belajar next uh, video seterusnya tentang macam mana nak mencari significant support dan resistance di mana significant support resistance terbagi pada dua jenis iaitu yang sama baris dan juga previous uh, apa ni swing high ataupun swing low dia ditambah yang paling tinggi ataupun yang paling rendah alright sekarang kita nak belajar penggunaan penggunaan eh macam mana kita nak gunakan support uh, significant SR menggunakan SR dan SS di dalam di mana SR adalah significant resistant, SS adalah significant support okay, dia ada tiga penggunaan uh, SR dan SS di dalam chart MT4 di mana kita boleh gunakan sebagai strategy entry kita pertama sebagai RBS atau SBR apa itu SBR dan RBS SBR adalah support become resistant ataupun resistant become support role reversal fenomena di mana resistant bila di break akan menjadi support support di break akan menjadi resistant okay? and then kita akan belajar macam mana SR dan SS menjadi QML dan fake out so video ni kita akan bincang yang pertama ni eh kita akan belajar macam mana konsep <coughs> konsep SBR dan juga RBS alright so kalau saya buka uh, satu pin yang baru di sini kita dah belajar bahawa apabila price naik ke atas let's suppose katakanlah price naik ke atas and then turun ke bawah maka membuat resistance and then naik ke atas semula maka di sini ialah kita punya resistance saya tandakan sebagai R and then di bawah ni kita tandakan sebagai S S means support lah so bila resistance tu di break ataupun di break dengan harga lonjakan ke atas contohnya kita ada resistance biasanya price ni susah nak break this resistance so katakan let's suppose price break resistance biasanya biasanya price akan break ke atas and then turun bawah ke balik turun bawah balik di kawasan level resistance ini untuk menjadi support okey so inilah uh, fenomena roll reversal di mana tempat yang sama resistance boleh menjadi support so di sini kita panggil dia sebagai breakout di tengah-tengah sini binum di price di mana price break resistance ni kita panggil dia sebagai break out okey so r b b untuk breakout s so dia jadi r b s maksudnya resistant breakout you boleh tulis breakout dulu breakout and become support <coughs> ataupun dia boleh jadi RBS di mana resistant become support and then nanti kita akan belajar lagi di mana RBS juga actually benda yang sama kita ada base dan kita ada support so resistant base support ni adalah apabila kita gabungkan dengan supply and demand actually the same thing resistant become support so bila resistant kena break dengan price and then price patah balik turun bawah biasa menjadi support di sinilah kita akan buy kita akan buy di sini di kawasan support ok so jarak ni biasanya valid tak valid adalah antara support dan resistance di sini yang dia kawasan dia break resistance ni biasanya dalam jarak 50% 50% eh dengan clean break saya akan tunjukkan contoh so satu lagi contoh ialah di mana katakanlah price turun ke bawah and then naik ke atas and then turun ke bawah kita ada satu support di sini kita ada satu support suddenly support ini di break break dengan clean break something like this biasanya price akan turun uh, sorry naik balik retrace mencari kawasan support dan menjadi resistant Okay, so saya tandakan sini sebagai S and di sini adalah kita punya breakout <coughs> this is our breakout di mana price break kita punya support ini adalah basic bahagian uh, trend eh jadi saya akan buat video tentang trend macam mana macam mana trend up macam mana trend down tapi saya tunjukkan contoh dulu okey kita ada breakout sini and then kita price biasa di sini akan menjadi resistant. okey so di sini kita namakan dia sebagai SBR support become resistant. S become resistance ataupun S uh, breakout <coughs> break break out and become resistant ataupun S ada base kat tengah-tengah and become resistant base tu dekat mana? base tu dekat sini tempat dia breakout tu biasanya akan ada base kalau di sini kita akan ada drop base drop kalau di sini kita akan ada ready base ready Which is kita akan belajar nanti bab supply and demand Actually benda yang sama So di sini ada just nak you faham saja Ini adalah fenomena role reversal Pertukaran fungsi Role reversal Role maksudnya fungsi Reversal maksudnya bertukar berada resistant dia boleh jadi support Dia berada support dia boleh jadi resistant So Dekat sini <clears throat> Bila R resistant di break Oleh price So kita boleh standby buy di sini Ataupun bila ada support di sini Price turun ke bawah breakout And then kita boleh standby sell Sell di sini Sell sama baris dengan area support Ataupun sama baris dengan area-area base yang kat tengah-tengah So sebagai contoh Kita ada uh, Okay, kita ada Uh, bersama kita eh, GBP Kanada Daily eh Daily. Kita dah belajar okey saya tukar kepada H4. Okey di sini you dah belajar kita dah belajar macam mana nak marking support and resistance, dah belajar marking macam mana nak marking significant resistance buang lu fibo ni. So di sini kita ada satu support yang significant. Very very significant. Price turun bawah and then naik ke atas. So this is our support ok saya tebalkan sikit ni candlestick uh, line ni supaya senang sikit you nampak saya tebalkan sikit <coughs> warna biru ok so kita ada support dekat sini satu and then kita ada support di sini satu so dua support yang sama baris automatic dia akan dia telah menjadi significant support satu support di sini satu lagi support di sini Okay, so ini adalah significant support so <coughs> marking sebagai significant support alright and then perhatikan di sini di sini price break laju selama saja dia break dia break zap zap zap zap zap dia break laju kita punya significant support kalau dia tukar kepada daily dia break clean break kalau saya tarik belakang sikit dia punya significant support sini. Kita tarik sampai belakang, nampak tak? The clean break kat sini. Okey, saya besarkan sikit candlestick saya. Okey, ini dipanggil clean break. <clears throat> Di mana price break dengan body, dengan keadaan laju, dengan selambanya the break, dengan significant dengan body. Kalau ada uh, candlestick tu the break sebatang macam ni. Ini dipanggil clean break. Okey. So kalau tak clean break Maksudnya dia break yang macam kecil-kecil Something like this Something yang bercucuk-cucuk-cucuk Cuba 3-4 kali Jumpa 5-6 kali Susah payah dia nak break Itu bukan clean break Tapi kalau dia break laju Sebatang candlestick macam ni di Ini dipanggil clean break So kita dah ada breakout di sini So kita tandakan inilah kita punya breakout Okay And then apa jadi pada price di sini Eh di sini berlakunya fenomena role reversal support breakout maka valid kita punya resistant di sini di sini menjadi resistant ok and then bila price menjadi resistant di sini maka valid kita untuk sell ok satu lagi sebelum you entry guna resistant di sini gunakan fenomena role reversal support become resistant kita kena tarik fibo dulu kita tengok pergerakan daripada atas daripada atas sini sampai bawah sini okey sampai bawah sini biasanya breakout tersebut berlaku di tengah-tengah area 50% fibo so tarik fibo daripada sini sampai bawah dan perhatikan level fibo 50 berada di sini breakout tersebut berlaku di kawasan fibo 50 okey 50 di sini fibo So biasanya memang valid Valid untuk you entry sell di sini Resistant Dan tipikan di bawah Di bawah okay. Tipikan di bawah Sebab kita tak tahu sama ada Lepas ni dia break ke tak dia punya Support So dekat sini Kalau you sell dekat sini Tipi sampai bawah Which is good 677 pip Boleh? Okay I harap you faham And then <clears throat> uh, Kalau diperhatikan di sini lagi Saya tukar kepada time frame kecil lagi kita ada banyak pergerakan support become resistant di sini kita ada support significant support satu dua yang sama baris adjustkan dia punya yang sama baris significant support and then sini ada break up break up 50% tengah-tengah daripada atas sampai bawah tarik fibo lebih kurang dekat 50 hingga 38.2 lebih kurang okey for fibo kat sini 50 so at least dia tengah-tengah something like this okey and then kalau you perhatikan di sini berlaku lagi fenomena roll reversal sini kita ada significant support kita ada breakout dan di sini menjadi resistance, menjadi resistance. so you boleh sell kat sini boleh sell kat sini di sini sama juga you ada support significant support 1 2 3 which is very very important significant support and then price membuat breakout ke bawah price breakout ke bawah daripada atas sampai bawah lebih kurang 50% tengah-tengah ok and then price turun balik retrace kita boleh sell di sini TP di bawah ok yang ni tadi kita sell TP di bawah sini. kita sell sikit-sikit-sikit so di sini pun berlaku juga significant support <clears throat> ada dua support sini sini satu sini satu and then price breakout price breakout And then perhatikan dia punya breakout tu daripada atas sampai bawah. Breakout tersebut berlaku agak-agak di tengah-tengah. Di tengah-tengah sini. And then price menjadi resistant. You boleh sell di sini and then TP kan di sini. I think that's it. That's it tentang SBR RBS. Eh. Harap you faham di mana fenomena roll reversal support become resistant ataupun resistant become support. Hingga bertemu video seterusnya.